Damn, son, where'd you find this? Hey! Hey, hey. Rolling Josie. Bling, bling, bling Feel that shit when she on my dick Bling, bling, bling, bling She so hot when I give her bling Bling, bling, bling, bling Pussy boy, tú lo sabes que yo estoy en flick Drink, drink, drink, drink I'm on another planet cause I drink that shit Ey, ey, ey, ey, ey Give me my space Ey, ey, ey, ey, ey Pussy boy, estamos gay Ey, ey, ey, ey, ey No me mires a la face Ey, ey, ey, ey, ey I've been rolling only seis, pero Tú no, sumo. Oh. Play with the pussy like sumo. You know, you know, I play with your pussy like uno. Humo, humo, in a trap house mucho humo. Pluto, Pluto, doggy style le gusta duro. Homie, tú lo sabes que yo estoy muy geek Tú no tienes axi y yo sí Uso esa shit para estar muy chill Crees que es fake pero no es así No me conoce, no hable de mí Sé cuando estoy en un lucid dream Bling, bling, bling Feel that shit when she on my dick Bling, bling, bling, bling She so hot when I give her bling Ding, ding, ding, ding Pussy boy, tú lo sabes que yo estoy en flick ah. Drink, drink, drink, drink I'm on another planet cause I drink that shit Ey, ey, ey, ey, ey Give me my space Ey, ey, ey, ey, ey Pussy boy, estamos gay Ey, ey, ey, ey, ey No me mires a la face Ey, ey, ey, ey, ey I've been rolling these days, pero yo, yo, yo. Ok. Ok. Yellow, yellow. Una más y me da yellow. Hello, hello. Miro a ese hater like hello. Yellow, yellow. En mi cadena hay yellow. Mellow, mellow bitch I feel so mellow I'm high as fuck, pero es que yo sé siempre lo que quiero Ey, ahora por dos, claro que yo multiplico el dinero yeah. with the Bros, con los que empezaron de cero Yo no me olvido de ellos, voy a enseñaros que puedo Metiéndole brillo al juego, ey Ya, yeah. yeah. Goldie on beast mode, gusta que le haga un deep throw Hablando el lenguaje de sick yeah. Yeah, focus, focus, 85. 5 The gold chain is my symbol She got my song hand ring ringtone yeah, I'm smoking that broccoli. Ice low like Japanese. You can fuck with us, you can fuck with me. Hey. Nah. About that bitch on Tiffany. She suck on this dick, she feel extra thick. She said that I'm frozen with sceneries. Link, link, link, link. Feel that shit when she on my dick. Link, link, link, link. She so hot when I get her blink. Ding, ding, ding, ding Pussy boy, tú lo sabes que yo estoy en flip Drink, drink, drink, drink I'm on another planet cause I drink that shit Ey, ey, ey, ey, ey Give me my space Ey, ey, ey, ey, ey Pussy boy, estamos ok Ey, ey, ey, ey, ey No me mires a la face Ey, ey, ey, ey, ey I've been rolling only seis, pero Ey